A paz do Senhor, amados irmãos. Aqui quem fala é Everton Damasceno para o canal Preparando para o Arrebatamento. E no dia de hoje eu trago uma mensagem muito importante para você e para as pessoas que você conhece. Então, portanto, compartilhe esse vídeo. O tema de hoje é quem quer ser arrebatado? Então, tome sua cruz e siga Jesus. Muitas pessoas acham que tomar sua cruz e seguir Jesus é simplesmente sofrer com algum problema pessoal. Problema do tipo uma enfermidade na família, um marido ou esposa problemática, contas a pagar a vida toda, o filho nas drogas e inúmeros problemas pessoais. Mas será que tomar a cruz que Jesus disse se aplica a isso? Vamos analisar o texto de Mateus, capítulo 8, versículo 34 e 35. E chamando a multidão, Assim como a seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque qualquer um que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. A resposta que Jesus disse a seus discípulos é bem clara enquanto a isso. Jesus respondeu a eles que tomar a cruz é nada mais, nada menos que negar a si mesmo. E o que é negar a si mesmo? Vamos ver o texto de Lucas, capítulo 9, versículo 57 a 62. Quando eles caminham afora, alguém lhe disse: Senhor, seguir-te-ei aonde quer que fores. E lhes disse Jesus: As raposas têm covis e as aves dos céus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele disse: Senhor, Deixe-me que primeiro vá e enterre meu pai. Jesus lhe disse: Deixa que os mortos enterrem seus mortos, e tu vai e anuncia em toda parte o reino de Deus. E também outro disse: Eu te seguirei, Senhor. Mas deixe-me que me despeça primeiro dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse: Ninguém que pondo sua mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Note que Jesus respondeu à primeira pessoa que o filho do homem não tinha lugar nem para reclinar a sua cabeça. Jesus não tinha nem casa. E você e eu? Será que estamos dispostos a deixar nossos lares para pregar o Evangelho? Depois disso, Jesus chamou uma outra pessoa para segui-lo e a mesma pediu permissão para enterrar seu pai primeiro. Então Jesus disse a ela para deixar os mortos enterrar seus mortos, mas que ele e fosse e pregasse o evangelho. E nós? Será que temos coragem de deixar nossa família para a obra de Deus? Será que se estivermos num campo missionário em outro país e algum parente nosso morrer, será que vamos abandonar a obra para enterrar ele? Ele também disse à terceira pessoa: Se você pôr a mão no arado e olhar para trás, não está apto para a obra do Senhor. Isso é tomar a cruz e seguir Jesus? Isso é negar a si mesmo? Veja o que Jesus disse em Lucas 14, 26, 27. Se alguém vem a mim e não a aborrece a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E o que não leva a sua cruz e vem após mim, não pode ser meu discípulo. Voltando para o texto de Marcos 8,35, qualquer um que quiser salvar sua vida, qualquer um que quiser ter a vida eterna com Jesus, deve perder sua vida, deve largar seus desejos carnais, deve ter uma vida digna aos olhos do Senhor, deve andar em espírito para que mate a carne todos os dias. Porque as obras da carne são adultério, fornicação, impureza, lascívia, que é quem gosta de ficar sensualizando por aí, tudo voltado para o sexo, idolatria, feitiçarias, inimizades Porfias, que é quando a pessoa é teimosa e não para de brigar até provar que está certa. Ciúmes, explosões de iras, discórdias, dissensões, que é quando duas pessoas ou mais não se entendem nunca. Existe muito pais e filhos, e maridos e esposas assim, nunca se entendem facções, invejas, homicídios, bebedices, orgias e coisas iguais a essa. Se alguém diz que tomou a sua cruz e pratica essas coisas, é mentiroso e não está apto para o reino de Deus. E a Bíblia é clara ao dizer em Gálatas 5:21 que quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas aquele que perder sua vida por amor de Jesus e do Evangelho, este será salvo. Então, meu amado e amada, se você acha que tomar a sua cruz ou fardo, como muitos dizem, é simplesmente aguentar uma vida sofrida dentro de casa, que o marido te espanca, te trai, gasta todo o seu dinheiro no boteco, tem filho rebelde que não te respeita, que está preso, que é brigão. Ou então tem esposa que só fica no WhatsApp e não faz nada dentro de casa. Se você acha que isso é tomar a sua cruz, você interpretou errado. Isso é nada mais, nada menos que situações difíceis que qualquer um pode passar. Mas não se esqueça do que Jesus disse em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Glória a Deus, amado e amada. Para encerrar essa mensagem, eu gostaria de deixar uma pergunta para mim e para você. Aprendemos aqui neste vídeo, neste áudio, que hoje teremos para que hoje nós só teremos a vida eterna com Jesus se negarmos a nós mesmos e tomar a nossa cruz. E você vai tomar a sua cruz? Esta é a mensagem que o Espírito Santo pediu para passar para vocês. Tá bem? Se você gostou deste vídeo, dê o seu like, compartilhe essa mensagem com seus amigos, com seus parentes, porque a volta de Jesus está mais próxima do que nós imaginamos. Se inscreva no canal, ative o sininho e glória a Deus. Fique com Deus, fique na paz, em nome de Jesus.